吉雪です雪のような口どけ冬季限定メイズメルティキスフルーティのいちご濃縮された甘酸っぱさを楽しむ ノイチゴ明治メルティーキスフルーティーノイチゴを買ってきました見ていっちゃいましょう発売されてから20年磨き続けてきた 雪のような口どけはメルティキスならではの贅沢贅沢しちゃいましょういきます 箱を開けましたこんな感じで小袋が入っていますねそれではいただきます ちょうどですね色はですねまあトリュフみたいな色ですねいただきましょううん まずですねトリュフみたいな滑らかなチョコレートがきますね、うん、うん、あこうなってるんですね トリュフのチョコレートの滑らかさがきてで次にいちごの酸っぱさがきますね して最後にいちごの爽やかな香りですよあなかなかいいですねこれはでもうんうん トリュフの口溶けいちごの酸っぱさそして口の中に広がるいちごの香りですよそれがねまた結構ねまろやかに絡んでる感じがしますよいやなかなかこれは いいですよ、うん、以上明治メルティーキスフルーティーのいちごでした 23度以下の涼しい場所で保存してください